assalomu alaykum aziz yurtdoshlar bugungi brifingda surxondaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan 2021 yil hamda 2022 yilning birinchi yarmi davomida o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 43 moddasi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bilan bog'liq ko'rib tamomlangan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar yuzasidan ma'lumotlar berib o'tiladi jumladan 2021 yilda surxondaryo viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 43 moddasi bilan bog'liq jami 125 nafar shaxsga nisbatan 124 ta ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar ko'rib tamomlangan 2022 yilning birinchi yarmi davomida esa ushbu toifadagi ishlar 24 nafar shaxsga nisbatan 24 ta ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar ko'rib tamomlangan yigirma 2021 yilda ko'rilgan mazkur modda bilan bog'liq ma'muriy ishlardan 109 nafar shaxsga nisbatan 108 ta ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar yuzasidan jarima jazosi tayinlangan bo'lib 16 nafar shaxsga nisbatan 16 ta ma'muriy ish bo'yicha ishlar harakatdan tugatilgan mazkur toifadagi ishlar bo'yicha 109 nafar shaxsga nisbatan jami 23 million 833 ming 879 so'm jarima jazosi tayinlangan ushbu e, ishlardan o'ttiz sakkiz nafar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining o'ttiz uchinchi moddasi qo'llanilib jarima jazosi tayinlangan shu davrda tugatilgan ishlardan o'n olti nafar shaxsga oid ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar e, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yigirma birinchi moddasiga asosan ogohlantirib harakatdan tugatilgan ikki ming yigirma ikkinchi yilning birinchi yarmi davomida ko'rilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining qirq uchinchi moddasi bilan bog'liq o'n olti nafar shaxsga nisbatan o'n oltita ma'muriy ishlar bo'yicha jazo qo'llash haqida qaror chiqarilgan mazkur toifadagi ishlar bo'yicha o'n sakkiz nafar shaxsga nisbatan jami to'rt million besh yuz to'qson besh ming so'm jarima jazosi tayinlanib ushbu jarima jazosidan besh nafar shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning o'ttiz uchinchi moddasi qo'llanilib jarima jazosi tayinlangan shu davrda tugatilgan ishlar bo'yicha to'rt nafar shaxsga oid ishlar mazkur kodeksning 21 moddasi bir nafar shaxsga nisbatan ishlar mazkur kodeksning 271 moddasi 1 bandi yana bir nafar shaxsga nisbatan ishlar esa mazkur kodeksning 271 moddasi 7 bandiga asosan harakatdan tugatilgan xususan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 43 moddasi jismoniy va yuridik shaxs murojaatlari to'g'risidagi qonun hujjatni buzishda nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikning subyekti sifatida faqat mansabdor shaxslar bo'lishi mumkinligi qayd etib o'tilgan ikki ming yigirma birinchi yil hamda 2022 yilning birinchi yarmi davomida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 43-moddasi bilan bog'liq ko'rilgan ishlar bo'yicha mansabdor bo'lmagan shaxslarga nisbatan jazo qo'llanishi hamda modda sanksiyasida mansabdor shaxsga jazo tayinlanishi ko'rsatilgan ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar yuzasidan mansabdor shaxs bo'lmagan shaxslarga nisbatan jazo qo'llanishi bilan bog'liq sud amaliyoti sudlar kesimida o'rganilganda sudlar tomonidan ushbu toifadagi ishlarni ko'rishda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni tuzish vakolatiga ega organlar tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik subyekti bo'la olmaydigan shaxslarga nisbatan rasmiylashtirilgan ishlar ham ko'rilib ushbu shaxslar aybdor deb topilib ma'muriy jazo choralari qo'llanilgan jumladan ikki ming yigirma birinchi yil davomida jinoyat ishlari bo'yicha angor sudi tomonidan bir nafar jinoyat ishlari bo'yicha boysun tuman sudi tomonidan ikki nafar sherobod tuman sudi tomonidan ikki nafar termiz tuman sudi tomonidan bir nafar termiz shahar sudi tomonidan bir nafar jami o'n nafar mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy ishlar ko'rib chiqilib tamomlangan yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib sudlar tomonidan mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda hamda sudlar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari belgilangan muddatlarda ko'rib qilishi yuzasidan korxona muassasa tashkilotlarda shuningdek mehnat jamoalarida keng qamrovli targ'ibot ishlari o'tkazilib bu borada targ'ibot ishlari ommaviy axborot vositalari orqali yoritilgan bundan tashqari ushbu toifadagi ishlar bo'yicha bajarilgan targ'ibot ishlari ijtimoiy tarmoqlarning rasmiy veb saytlari orqali ham chop etilgan e'tiborlaringiz uchun rahmat